хуудастай мэдчлэгийн Монголч шоуд онлайн радио нийслэл хотод маань 12 цаг 35 минут айлчлаа ирчээ. Тэгэхээр энэ цагт бид өнөөдөр хүний орчлонд мэндэлсэн баяр төдрөнд дохиож байгаа. Хамгаас хартай дүү болор туяада төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүрэг яа гэсэн үндтгэлийг хүргэхээр утас руу дуудлага хийж байна. байна уу? Аа байна. Аа сайн байна уу? Болор туяагийн утас мөн үү? Хатэрэг. Байна уу? Аа байна сайн байна уу? Болор туяа юу? Тийм байна. За танд өдрийн мэнд хүргэе. Яг одоо би утастай мэдчлэгээ монголчууд гэдэг онлайн радиогоос холбогдож байна. Өнөөдөр бол хүний орчлонд хайр амтлах гэж нартад мэндэлсэн баяр төдрөнд тохиож байгаа юм байна. Юун түрүүн танд хорвоод мэндэлсэн баяр төдрийн мэндийг хүргэе. Баярлаа. За тэгэхээр дэлгэр сайхан зуныг даллаж, дээлтэй бурхтынхан ингрийг зөөллөж, дэлхийд ганцхан гайхамшигтай хөв тавлангийн эзэн болохоор хүний орчлонд ах эгч нарынхаа тулах төшөг болохоор хорвоод мэндэлсэн үзэгслэн го мондөг дайчин дүүдэ хүний орчлонд ирсэн баяр төдрийн мэндийг хөргий хүсэл мөрөөдлийнхөө оргилоод аз жаргалын дэлжигүүрэн дэлгэж амьдралын сайн сайхныг өдөр бүхэн амтлаж яваарай Мондөг дайчин хорвоотгосгүй сайхан дүүдэ хязгааргүй хайртай юм шүү. Чи минь баяраа сайхан тэмдэглээрэй гэд хайртай бүх сайхан игч ах нарын зүгээс танд хүндэтгэл үзүүлж аядууны бэлэг илгээснийг уламжлахаар бид ийхүү холбогдсон байна. Баярлалаа. За тэгээд сүүшиг цайлган сэтгэлтэй инхрээд өмнө энэ хорвоод цэцэг мэт дэлгэрч нар мэт мандаж яваарай гэд таны баяр дээр баяр нэмж дуучин найдан дөрчингийн найдан дөрчийн уран бүтээл хайраар зөөлрдөг хорвоод уг зориулсан бол хоёр дахь дууны сонголтыг харин танд үлдээсэн байна. Ямар дуу сонсох вэ та? Аа, сонс дуу сонсож байхдаа За болон болон бололгүй яг уу. Ингээ та утсаа барьж байгаад хамгаас их хайрлаж, хүндлэж, дүүгээрэн багтаж, омогшид суудаг их чах нарынхаа хүндтгэлийн бэлгийг хүлээ авнаа. Баярлаа. Халирн халирн туулдаг чиг гэлээ хайраар зөөлрдөг хорвоо шүдээ хайрлан хайрлан амьдранда харанхийг гүлсээ дүүтэл юм чиндээ дүүлэн дүүлэн эслээ чиггэлээ Түгийнхээ хараас л холцсонгүй хилээ Дүүрэн дүүрэн амьдранда Дүнсихүүд би нутагтай юм чиндээ цагийн урсгаж сарнах бидэдэ хүний дэдэл байхаар заяасан цагаан сэтгэлтэй энхри дүүмэн Нүндих цаг шиг халуухан зүрхэнд дүү минь ялхаараа Инги зодын айтал юмсан ээжигээ хайрыг өвлсөн юм чиндээ Хүүхэд насны цагийн үсгэн сарнах билээ хүний дэдл байхаар заяахан цагаахан сэтгэлтэй энхри дүмэндээ хүүхэд насны гэдэгэн дурсамжи цагийн үсгэн сарнах саяасан цагаан сэтгэлтэй энхли дөөмөндө хайраар чи хөр хийж хорвоогийн хац жаргалыг амтлах гэж хүсэл мөрөөдлийн зүг гэгэн амьдралыг талдаж ба инхри хонгор дүүминэ амьдралын зам мөрнөөс чаргалаар дүрэн алсад үргэлж хайр инэрл чамайг минь гоёж явгэ. Хүсэл мөрөөдлийнхэн оргилдод өрөөлсөн хамгийн мундаг нэг нь яваарай. Мундаг дайчин дүүгээрээ үргэлж биднийг хайр итгэлээр гоёж явдаг хайртай дүүгээрээ үргэлж бид чинь бахархаж явдаг юм шүү. Нарт хорвоод хүмүүн болон эндэлсэн нандин сайхан энэ өдрөө жаргаж сайхан өнгөрүүлээрэй. Хүсэл дүүрэн амьдралын гэгэн болж хөршгүй өндөр улсын ориглон болж яваарай дүү минь дүүгийнхэн амьдралд болоод ажил хөдөлмөрт нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ирой. Чамдаа маш хайртай юм шүүгээд өнөөдөр буурал хорвоод мэндэлсэн баяр төдрөнд охиож уга хамгаас хайртай мундаг ухаалаг дүү болор туяада төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж хайртай игч ах нарынхэн зүгээс зориулж байгаа хүндтгэлийн аялгауг бид ийхүү хүргэж байна. Ингээд хоёр дахь дууны сонголтыг болор туяагаас авлан асууя байна уу? Ээн байна. За хоёр дахь дуугаа бодоод олцсноо та. Да? Олцсон олцсон. За ямар дуу вэ? Баярлаа. Баярлаа гэдэг дуу юу? Бано? Бано? Бано. Бан бан баярлаа гэдэг дуу юм уу? Биш. Аа за. Гимбергийн нис сонсож. Аа за. Рэпер Десант. За. Гимберг За болов байхав. За ингээ таны хүсэлтийг ясар болгоё. Та утсаа үргэлжлүүлэн бариад их чах нарынхаа хүндтгэлийн бэлгийг яг одоо үргэлжлүүлэн хүлээн аван сонсороо. Баярлалаа. За. өөрийнх нь жимгээр байгаа байдал алхаг ишгэн цэцгэр хэрэгдэж байгаа зүйл хэтэж дүүтгэр хийж байгаа нь ярьж байгаа хэд залуусан зэг зэр хүүхнүүдэн сэмбэр зарим нэг нь хэлбэр ерөнхийдөө хэц их ихтэй саягаар модсныхан төлбөр ихсгэл байж байна амьдрсэг асуухад байлгүй бидний гэмдэн байна ах нарын сайсаа хийж чаднавч сайн Өглөг гөрөлдөн завар гэж дуудаад байсан Үнэндээ бидний уяр дамжихгүй байсан Одоохондоо пепси зүүмэн ногон эпси Утга тушта хийсэн энэ таарцан дэрсэн Хаяа бидний хэлж юм хэмсэн Харин хамтаж шажигнууд нь мистер дэр Миний сэтгэл санаа таван Өглөө сүдэ зэнтэ цөөн Ханч тав дөх хэрэгтэй Асан хав хар цэний сайн уу үргэлжинд хорцацж умолцолж байна уу чи би ядан баярлаа амрита нэри you and brothers хамотны чин би тв хоштой боломжаараа явда нохош таньдаг болжээ хэр баргийн юмыг лав тохош бүр болжээ чи би ослоо гурван найби бас энэ пүүж хомболч сурч тэр идэн татан түүж хайр биш кэрэж эсвэл үзэн яд гэдэг дөч хүрсэн гэр гэдэг Дөрөв дарсан гат гэдэг их иш нүхтэй шаг гэдэг тоглоом бол мат гэдэг Олон юм онголдох бол уутлаараа фак гэдэг Зарлах хийдэг би тиймээс авлах хэрэгтэй Хаяа нэг хүн суртан тайлах хэрэгтэй Гэсэн хүн чанар цохоо хавлах хэрэгтэй You and brother дээр савлах хэрэгтэй <laughs> Миний сэтгэл санаа тавь Өглөө сүйдээ цайтай цөөн Ханч тав дөхий сайхнаар, үйлдэл нь сайхнаар сэтгэл хөглөж, орвоо ертөнцийн аз жаргалыг урлаж яваа үзэгсэлэнгоо хайртай дүү чамдан гэрэлт хорвоод мэндэлсэн баяр төдрийн мэндийг хүргэе. Далай хайранд эрхлэх гэж дандаа амжилт аз жаргал оргилсан тэр сайхан оргилдод өрөөлөх гэж гэгэн орчлонд дэлгэр сайхан зунаар дэлбэлсэн цэцэг дэндүү хайртай бурхта баярлуулж ирсэн охин дүү минь. Одод тэнгэрийн дор нас нэмсний баяраа нэжгэр сайхан тэмдэглээр нандин үгэ хайртай хүмүүстэй хилж амьдралын жаргалт нэгэн сайхан дурсамжийг амлуулаарай. Үргэлжил биднийг уярал ухаарл гэгэн хараар гоёж овдөг инхрийдүүдэд хязгааргүй хайртай юм шүү. Үргэлж чимэн инээмсэглэж амьдралын аз жаргалыг өдөр бүхэн амтлаж яваарай мундаг дүүтэй маш их хайртай шүүгээд хайртай ухаалаг мундаг сайхан дүү болор туяада буурал хорвоод мэндэлсэн баяр төдрийн мэндийг хүргээд хайртай ихч ах нарынхан зүгээс зариулах хайр хүндтгэлийн бэлгийг бид ийхүү хүргэлээ. Ингээд болор туяадагаа иргэн холбогдъё байна уу? Байна байна. За тэгэхээр их чах нарын зүгээс эрөөл өргөж мундаг хайртай ухаалаг дүүгээ хайрын аялгуугаар чимснийг нь бидний хөхрөглөө. Яг одоо их чах нар нь биднийг сонсож байгаа. Тэдэндээ юу гэж хэлэх үү та? Баярлаа. Та нартай хайртай шүү. Аавын минь оронд аав болж өвдөг ахтай хайртай шүү. Ээж минь оронд ээж болж өвдөг ихнэртэй хайртай шүү л гэж. За тэгээд элэг бүртэн сэтгэлийн их хүч, сэтгэлийн их харийг өдөр бүхэн амсуулж явдаг их чахнар нь ч гэсэн дүүгээ баярлуулж, сэтгэлд нь бас хайр өрдөж чадсандаа төвлийн их баяртай байгаа бах. Энэ өдөр та хайртай бүхэндээ эргэлэнхэн баяраа сайхан тэмдэглээрэй. Баярлаа, баярлаа. Бүгдэнд нь баярлалаа. Хайртай шүү. За, өдрийг сайн. Нэг хийв нэг хөвлөгөө төрсөн та нартай бүгд найртай шүлгэж л. Ээж минь энэ өдөр байсан бол сайхан байхтай л хийдэ. За тэгээд эвэл хараараа үргэлж бас гоёж энэ орчлондоо сэтгэл дотор нь үргэлж бас гэрэлтэж яваа. Сайхан ижигэнд дурсаж бас энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Тэнгэрийн орноос бас тэтгэж яваа гэж найдаж байна. За тэгээд энэ өдрийг сэтгэл тэнгэр сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. Баян хардаг охоо минь ээж угаасаа бидний бүгднийг тэгээ танаа аж ажлын хамт олонч гэсэн баярлалаа. За гэлалаа. За. За сайхан баярлаарай. Баяртай. Баяртай. Утастай мэдчилгээ Монголч шууд онлайн радио инхри хөөрхөн дүүгээ энэ өдөр орвоод ирсэн гэгэн сайхан ерөөлтийн өдрийг нь хаз жаргалаар мэлааж эжийн сэтгэлээр ингэртэн золилж эцгийн их хайраар дүүгэн бас аргацсан хайртай ах эгч нарт нь мөн амьдралын аз жаргал сайн сайхныг хүсье. Үргэлж нэхнийхэн дутуу орон цагт өргсөн хамгийн төсөгтэй хамгийн гахалтай ахын дүүс байгаараа та бүхнийг өндтгсэн уцтай мэдчлэгийн монголчууд онлайн радио